Liberazione o psicologia? Hola a Olatodos, io sono l'Apostolo Vincenzo Petrarca, e fondatore del Ministero Apostolico Profetico. Luce delle Nazioni, Luz para las Naciones, un ministerio che desde más de 20 años trabaja in Italia, España y Sudamérica para che cada creyente pueda entrar en el destino profético que Dios tiene para su vida y que pueda desarrollar sus dones y su ministerio. Entonces, liberación o psicología. Bien, muy bien, porque hoy esto es un tema donde que se habla mucho en las iglesias. Se habla mucho porque hay muchas personas que tienen problemas de opresión, que tienen problemas a dormir por la noche, que tiene problemas de, psicológicos, de depresión, entonces, la pregunta que muchos, muchos hacen es, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al psicólogo? ¿Tengo que orar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces tenemos que decir una cosa, que a los tiempos de Jesús, la oración era la solución a cada problema. Entonces la primera solución siempre es ir a los pies de Cristo. El tema es que hoy la iglesia perdió su poder y hemos creado una sustitución al poder de Dios, hemos puesto en la sabiduría humana, que también es buena. Aquí no estamos diciendo que es, los médicos son malos o son del diablo, ah, no, gracias a Dios para los médicos. Pero tenemos que decir que antes de lo médico está Dios y que la iglesia tiene que tomar su lugar y accionar para que la gente sea sana, para que la gente esté libre y para que la gente pueda estar bien por dentro y por fuera. Entonces, liberación o psicología, lo que la Biblia dice que los que están enfermos necesitan de oración, los que tienen problemas de opresión necesitan de liberación. Y esto tenemos que practicar en las iglesias. Y si no hay esto, si no hay personas que saben practicar la liberación, entonces gracias a Dios para los médicos, si hay personas que no saben orar para los enfermos, gracias a Dios, para los médicos. Pero el tema es que tenemos que recuperar nuestro lugar, tenemos que recuperar nuestro poder como iglesia. Porque la iglesia de Cristo tiene que levantarse en poder para tocar el mundo de forma sobrenatural. No necesitamos más de sabiduría humana, sino que como iglesia necesitamos de recuperar el poder de Dios. Hoy hemos eh, sustituido, hemos hecho una sustitución. Hemos sacado el poder de Dios en las iglesias y hemos puesto mucha cultura, hemos puesto mucha sabiduría humana y lo que estamos produciendo son personas convertidas que nunca han mirado el poder de Dios en acción. Tenemos que regresar a manifestar el poder de Dios. Por eso quiero saludarte, que puedas compartir este vídeo en tu muro Facebook, en tu canal de YouTube, o enviarlo por WhatsApp a cada más personas que puedan necesitar este mensaje. De creer que Dios hoy también sigue haciendo milagros, sigue haciendo liberación. Gracias a Dios por lo médico, pero necesitamos recuperar el poder de Dios en nuestras iglesias. Un abrazo, saludo, muchísimas bendiciones.